තනයකොට ගන්න පුල බියන්ඩ්ලු කාර එකක් මෙහල් වැඩ කරලා මේ දුක්මාන්සල ලක්ෂ කියක් ගන්න පුලන් මාසට සමාරකට්ටියගෙන මේ දැන් යන රාවත්තම මේ ටෙන්ඩගේ සමාරකට්ටියගෙන පෙස්බුක් කලාන මේ කොඩියාඩාම ලක්ෂ බාල විස්ස ඒකනම් බුරු කතාවක් ඒම නැතින් ඔයා නිවාඩුගන්න ඇතු හැම දාම වැඩ කරන්න මෑසම වැඩ කරන්න නිවාඩුගන්න ලම ලක්ෂ විස්සක් තරවයි පඩියක් ගන්නවන පැවිසිතරන ඕ පැවිශතරම වැඩ කරන්න නිවාඩුගන්න නිදාගන්නත් බෑ කොමස්ථා අනුපොංගොල නාලු හැමදෑව වීඩියෝස් කරන්නේ සිංහල භාෂාවෙන් ඉතිං මම හිතුවා වෙනත් භාෂාවකින්ගේ විඩිය කරන්න ද මට භාෂාව පුරදු කරන්නේ ගේ යාලුව නිරෝෂන් හොද මේ භාෂාව මකද මකද භාෂාවමකද මේ රටමකුත් මේ රට කියන්නේ කොරියාව නෑනෑ මං කැන භාෂාව භාෂාව භාසාාව පිලිපින් භාසාාව මවුරුදුනම ඩුබයි වැඩකරපු ඉද නැව ඩුබයින්න කරවද පිලිපින් දන්න මොකද නෑ මම මේ ඩුබයි කරනකට පිපින් කටි වැඩ කර පිපින් කටියත්තක ඒක ලෝකගේ භාසාමන් සෑන්න පොඩ්ඩක් එකන ගත්තා දැන්නන් ඉදේ බාසාව කතාව නඩු නමුත් මගේ තියනේ වචනවල් වචනවල්ග පොට තාම ඔලු තියෙන මතකයි ඉතින් රසවත් බාසා පිලිපීන් වලින් කොහොමද කියන්නේ බොරු කරන්න පා කියලා ඒ වචන දන්න දන්න වචට ම ගැන් වාර්ගන පිවින් ගෑලම මුලිමට අම්බෙනවා කියලා අම්ම නම්පස්වා ඇත කතා ඉංගලිස්්ලින් යට සිංහල බෑන පිළිි පරින්න එතකොට ඔයා යාට මුලින්ම කියන um, කොමස්තා කොමස්තා කියන්නේ කොහොමද කියලහන්නේ කොමස්ට මෝනිින් අපි මේගේ හම කොමස්ට කියලන්න පිළිපිල් ලමයි දෙන්නෙක් කියෙන මං අහන්නගේ යාලගෙන් ඒ කොමස්තා එයාල මුත් කිවේ නෑ රියක්ෂණ එකක් දුන්න ෑන අයි මංකයා පිළිපිල් නෑ ඒ පිළිපින් නිමේ කොරියෙන් සුනේවාට කියන්න ඉතින් කාලෙ වීඩියක් කරන්න බැරන මට ලොකු චලෙන්ජක් කම්බුණ චලෙන්ජක වෙනින් මේ වීඩිය කරන්න ඉතිං ඒවගේම මං කැමති ඉස්රහට වෙනස් වීඩියෝටියක් කරන්න ඉතින් අද නික නෝමල් ලෝගයක් කරන්නේ ඉන් කාලෙකින්ල වීඩියෝ කරන්න බැරිවුණා එක චුටි කම්මලිකමක් හලති බැගට ඉතිං ඒ නිසා අද ටියක් වෙනස් වීඩියක් කරන්න හිතුවා මේක පිටිපස්සේ විශේෂි ස්ථානයක් තියෙන්නේ ඒක ගැන වීඩියක් වෙනම කරන්න ඉති නිසා වීඩියෝ කිවරෙනකම් බලන්න අමත කරන්න එප මේක ගොඩක් දිග වීඩියක් එන්න චුටි ඩිය ඉතිං ඒවගේම අපිස්සරට පොඩිපොඩි චලෙන්ජ් වීඩියක් කරන්න අයිඩිය කරන්න එතකොට ඔයාලට පුළුවන් කියන්න මොනගේ විඩියස්ත කරන්න මොනගේ චලෙන්ජගද මංජුවයට පුළුවන් වාලට චලෙන්ජගක් දෙන්න මංජුව මේ හැබැ බැරිව කරන්න කියන්න එපා පුළුවන් දෙවල් මං කරන්න ඉතිං පොඩ්ඩක් ආතල් එකේ ෆන්න එකේ ඉස්සරහට වීඩියක් කරගෙන ඉන්න බලම මොකද මන්දන්නවාල ස්ට්‍රෙස් එක ඉන්න සමරක්කට අපි ස්ට්‍රෙස් එනවා එක ප්‍රශ්නයන මිනිස්සුට විඩාකාර ප්‍රශ්න ප්‍රශ්නති මිනිසුන ඉතිං ලංකාවින්නයට ගොඩක් ප්‍රශ්න අපි දන්නුව එක ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න හැම දෙයක්ම තුනී වෙලා යන්නත් එක්ක පොඩිපොඩි ආතල් වීඩියෝඩියක් කරමු ඉතිං ඉස්සර වගේ වීඩියෝ ළඟලක දෙන්න අමාරුයි මංජුවගේ මොරාලක පොඩක් ගිහිල තියෙන මේ දවසල තියෙන මොරාලක ඇති කරලා අපි පොඩක් ගම්මු පොඩක් පිකප් වෙලා අලුත් වීඩියෝ කරන්න හිතුවා ඉතින් ඒ නිසා මතක තියාගන්න බොරු කරන්න එපා මිනිස්සුන්ට බොරු කියන්න එපා කරන්න බැරි දේවල් පොරොන්දු වෙන්නත් එවා ඒකම නිකමට කිව්වේ ඒගැන මිනිස්සුන්ගේ හිත් හරි වෙනස් සිටිය නිසා මිනිසුගේ හිත්‍රී දෙන දේවල් කාටවක්කත් කවදාවත් ඔයාලා කරන්න එපා මොකද සමහර මිනිස්සුන්ට දේවල් දරාගන්න බෑ දරාගන්න බැරිුණට පස්සේ ජීවිත විදාකාර දේවල් කරගන්න එත වීඩිය එකට ම යාලු කඳුන්නල දෙන යාලුවත් කිස්සරට වීඩියටික් කරනවා එන අපි බලමු මොකක්දද කරන්න කියලා පොඩි වීඩිය කිසිම දෙයක් නෑේ වීඩිය ඇතින නිසා කැමති නම් බලන්න කැමතින නොබලන්න ඒවගේම චැනල එක සබස්ක්‍රප් කරපු යාලට ගොඩක් ස්තුති මක්තාම වැඩේ පටන්ගත්තන ඉස්සරහටමයි හොඳම දේවල් වෙන්නේ ඉතිං ඔහොම මේ හිටිය වගේ තව ටික කාලයක් ඉන්න මාත් එක්ක ඉස්සරහට ඔයාලට තවත් වටින දේවල්ටියක් කරන්න ඉතිං ඒ වගේම දැම්ම මීනි කොරියාවේ ගොඩක්ම ලස්සන ස්ථානයක දැන් වෙලාව නමය මාර දහයි විතරලා ඒ වැඩිපුරවින්න කැම්පස්වල ළමයි කැම්පසලින්න ළමයි තමයි රූම්මරගෙනන්නේ මේ රූම්මල ගණන් අඩු නිසා තැ වෙලාව හය පනස් තුනයි ලංකාවේ හතර මාර පහ වගේ වෙලා තමයි මේ දැන් ප්‍රශ්නකාලය පටන්ගන්න ඒක නිසා ඔයාල ටිකක් දුරයන්න ඔන්නන් කැන්නේ කිලෝමිට එක හමාරක් මේ බයිසිකල අරගෙන යන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ පොඩිලම ගෙකුත් තින එකන කැල්ල විසි කරන්න අප ගත්තු කර බයිසිකල් සෙට්ටයක් තියෙන මං වාහනගල චුට්ට දුර මේ යාලුවක කාමරට යන්න යාලු හම්බෙලා යාලුවත් එක්ක පොඩ එලියට යන තන බැලිය මේ පාර්ටමෙන්ට් ඇතුළ කවරු සිගරට් බොන්නේ සාමන්‍යෙන් හැමෝම එලිට ඇවිල තමයි සිගරට් බොන්නේ ඇතුළි සිගරට් බොන්න කවරුවක්කත් ඒ වගේම මේ මෙතන මේ වටේම තියෙන්නේ මේ පේනවනේ ඔක්කොම තියෙන්නේ පොඩිපොඩි රූමෝන් රූම් ටූරුම් මරමය තමයි තියෙන්නේ සාමාන්‍යෙන් විසි මාන් විසි පහ විසියට තිහ තිස් පහ වගේ තමයි තියෙන්නේ ඒවගේම අතන සියවමාට්ටයක් තියෙනවා වටේම මාට් ගොඩක් තියෙනවා එතන චූටි වගාවත් තියෙනවා පැතිස් පහක විතර අයිබරෝ කාලට මත ඇති මෙයා මේ මෙයාට කිවේ මට මේ කන විදින්න කරාබුදාන්න අරම එක ලොකුලොකු සීන්ටියක්දීම මෙයා පවුලා නිවසෙන් පවුලනේ කොඩ ගල තිබ කොඩ බේත්තක් ගන කොඩ පොඩ්ඩ පොඩනවාද පොඩ පොඩ්ඩන ඔන මේ කොන්ඩ <laughs> කොන්ඩ යන කට්ටිනට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මේ බේත්තක මෙයාගේ ඉල්ලගන්න පුළුවන් මේ වැඩේ සාර්ථක ඇනේ තැන් සතියක් කොන ගෑවෙන සතියක් ගෑම කොරියයා කොල්ලොට ප්‍රශ්නයක්ත්තම මේකන කොඩ ප්‍රශ්ය අනිවර අපේ බේත අනිවාරෙන්ම මෙහෙමයි සමහර කට්ටියගේ වයසට කොණ්ඩ යනවා සමහර කට්ටියගේ මේ ස්ට්‍රෙස් එකට යනවා මෙයාගේ වයසට කොණ්ඩිකින් තියෙන්නේ එවුනාට වයසට ගියත් කොණ්ඩි ගන්න පුළුවන්නේ මේ ගන්න බලයි බේත්ෙන් එනවා ඔව් ඔන්න කොරියාවේ ගොල්ලොන්ට බෙහෙත්යක් අපි දෙන්නම් පොඩ්ඩක් ඉන්න කියන්නම්කෝ මේ රූම් එක චුට්ටක් ගණන් වැඩි මේක මෙතන සාලේ තියෙනවා මෙතන උයාගෙන ගන්න පුළුවන් එතකොට කින් බෙඩ් එකක් තියෙනවා මෙයා කින් බෙඩ් එකක් තියෙනවා මෙතන දෙවල් තියෙන මෙයා කින් කෙනෙක් කුයින් කෙනෙක් එක්ක ඉන්නේ කොරියන් ගෑල්ලම එක්ක මෙයා ඉන්නේ ලයිට් ඔෆ් කරලා ඔෆ් කරන්න එපා තරු තරු තරු තියෙනවා කුයින් කොහෙද වාගේ කුයින් කුයින් ගිහලා හඳට මෙයාගේ ගෑල්ල මෙයා වැඩට ගිහිල්ලා යා එනකොට ටිකක් රෑ වෙනවා මේ ගිතෙල් ගිතෙල් ගිතෙලුත් කනෝ මෙයා කොරියන් කෙල්ලෙක් <laughs> මේ <laughs> ගිතෙල්ලෙම කොරියාවින්න කොල්ල ගිතෙල්ලෙම පාවිච්චි කරන රටිනිය එකම දාලමයත් ඒවගේ කෙනෙක් තමයි <laughs> ඒක රහස මොකක්ද මචන් ඒ මොකද ප්‍රතිවන ඒන්නේ සාමාන්‍ය ශක්තියක් එනවා සාමාන්‍ය යම් කිසි මනුස්සේ කාන්තාවක් සිද්ධි සාමාන්‍ය ජවයක් කියනවා <laughs> ඒක ලිල්ලිංගිකත්වය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ඒක එයා ඒක ගන්නේ ගොඩට කොල්ලොට පුළුව හොද හොද හොද මොකද මොකද සින්න අතාතා තාතා තාතේ දේවල් තියෙන එතට මී පැලි තියෙනවා ෝල්නටස් තින මී පැනි ඕල්නට්ස් <laughs> එක එක දේවල් තියෙන මේ මොද මේ කොරියන් කෙනෙක් එක ඉන්න නිසා මේ සමහරක්කට මේ මොක්කරයගේ ඇති ඉෆෙක්ටත් තියෙනවද ඒගන එක මේ ජස් දැර මේ ගිතල්ල කොහම රට ඉත්තක ගන්න ගත බනාන දාන්න ඕනේ බෙන්ඩර් එකට බනානා ගෙඩි දෙකයි. ඔව්. කිරි ටිකයි, පෙඟි ටිකයි, රටින්දියට අතරක් විතර. ඊට පස්සේ දාන ඕල්නට්ස්. ඊට පස්සේ ගී ඇඳි භාගයක් දාන. කෙසෙල් අපි සිංහලෙන් කියමු කෙසෙලුයි රටින්දි මොනවාද? කෙසෙලු රටින්දි කෙසෙල් රටින්දි මී පැණි මී පැණි කිරි කිරි ඕල්නට්ස් කිරි කියන්නේ මේ මේ එලකිරි එලකිරි එලකිරි එකයි ඕල්නට් එකයි මේකයි ඊළඟට දාලා කිරිටික දාලා බ්ලෙන්ඩර් කරන්න තියෙන්නේ සිම්පල් දේ ඕන කිරි කරගන්න පුළුවන් හැමදාම උදේට හරි අවසර හරි උදේ තමයි තමන් උදේට රැවට් යන වෙලාවට එන් මෙන් මෙන්නවයි විදුරු වලට මෙන්නවයි මෙන් ග්ලාස් එකක් ගැව්වාම ගැව්වා පස්සේ ප්‍රතිඵල පොඩි පවර් එකක් තියෙන එකට ඒකට පවර් එක ප්‍රතිඵල හොඳයි ප්‍රතිඵල හොඳයි ඔව් මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක තමයි ගෙඩිය බනාන ගෙඩිය බීල වෙලා පුළුවන් නම් මංජු බ්ලොග්ස් එකට ගිහින් අපිට දෙන්න ප්‍රතිඵල උත්තර ඔව් මේ මේ මේ මේ සීන් එක මේ තිය අම්මා එක අයිටම් තියෙන කසෑට අරව මේවා මේ සුදුවෙන්න කසෑට ගන්නවා නෑනේ ඕ ඔයාල බීලිවෙල්ලා ප්‍රතිබල කියන්නක කම්මැලි වෙන්න බා කොරියාවන්න විතරන්නේ ලංකායිනව නිරෝෂන්ගෙන් නිරෝෂන් පවුලගේ ඔන්න බෑ අපිස්සුය මට බොන්න බෑ මේ හරම් බසුයි වට්ටක්කයි බතුයි මේ මෙයා බොන බ්‍රෑන්්ඩේක මෙදසල මට බොන්න බෑ මොකද මේ බොන්න බැරි හේතුව මේ සෙම සෙම සෙම නිසා බොන්න බෑ ෆිජ්ජක පෙන්න්න බෑ පිජ්ජගෙන් පුත් නෑ ආ මේ කිරිය එක මෙන්න මේක උයු මේක තම අර ජුස්සක දානක ආසනන්ගේ ජුස්ස එක කොහොමද කියලා අපේ පවු නිරෝෂන්ගේ ජුස්ස එක කමට අදාන පල්ලේ අපි පස්සෙලාම ජුස්සය කදල පෙන්න්න ගැල්ලම බල්ලෝ පොඩි බලු පැටවුන්ට ආසයි කොරියාව කියන සාමාන්‍යෙන් බලුමස් කන රටක් නිස්සර දැන්න වැඩිය කන්න වෙලාව කියනමද වෙලා වෙලාව අටයි හයයි අටයි හයයි අදස් ඉරිදා ඉරිදා අටයි හයයි ඉරිදරවේ දැන් සාමාන්‍යෙන් පොඩක් නයිට් එක පොලි හැපනින් වෙන්න මේ සිකුරා සෙනසුරාදර මෙතන මේ ස්ට්‍රීට් එක හෙමනේ සතිදවස් පහතයි පුල් හැපනින්නේ මොකද කැම්පස්යල් ළඟ වලට පෙන්වන්න කොරියාවට කැම්පස් එකකට එන්න බලාගෙන ඉන්න ළමයි මං හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕන අපි ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ එක කරන්නම් දැන් මේ කිට්ටුවට තමයි යන්නේ ඉඳලා හරියට මීටර් 200ක් විතර දුර තමයි කැම්පස් එක තියෙන්නේ මං කලින් පෙන්නු අපාර්ට්මන්ට් වල ඔක්කොම ඉන්නේ මේ කැම්පස් එකේ ළමයි තමයි ඒ රූම් එකෙත් කලින් කැම්පස් එකේ ඉඳපු ළමයෙක් ඉඳලා එකෙන් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ තමයි මේ රූම් එක ගත්තේ බිල්ඩින් එකේ සම්පූර්ණම කැම්පස් එකේ ළමයි ඉන්නේ අවුරුදු 19 20 21 22 එක එක වයස්වල ළමයි තමයි ඉන්නේ ඔන්න දැන් අපි ඉන්නේ හංගුක්කෝ තොන්තේ හක්කෝ එක්කාව මේක තියෙන චුංජුවල ඉතිං ඉස්සරහට මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා අපි වීඩියක් කරනවා මොකද දැම් යන්න දැමට පමිෂන් ගන්න ඕන මේක ඇතුළෙත් කට්ටියට රූම්ස් තියෙනවා ඇබැ ගොඩක් කට්ටඉන්නේ අන්නර පැත්ත තමයි කියන්නේ අර දිගට තනිකර පාට්මන්ට් කිලේවයි තමයි ඉන්න අත ඕ ඒවගේ මෙතන බුක් කැසේ එකක් තියෙනවා දන්න තරමින් ලංකාකරුවක්ත් නෑ මේ කැම්පස් එක කවර ඉන්නලම් පාලින් කමට අදන්න මේ විඩියක බැලුවොත් හැබැ ඉන්දියන් කටිය හම්බුණාමට ඒ කටිය ඉන්වයිට කරන්න කෙලකු දවසක් ඇතුළට එන්න ඉතිං දැන්වාලා හයි අනිවාරෙන් කොරියාව කැම්පස් එකට එන්න කොහොමද යුනිසිටියකට එන්න කොමද කියලා ඇතරම් මට ඒගෙන කියලා අදැකීමක් නෑ ඒගෙන කරපු වීඩියෝස්වල ලින්කයම පල්ලෙන් න්න තොට යාලට බලන්න පුළුව කැම්පස ඇතුළට පොඩ්ඩක් ආවා චුට්ටක් ඇතුළට පියහුව ඇතුළට යන්න පුළුවන්ක බොඩ්ඩ ප්‍රශ්නයකුව ඉතිං මෙතන තියෙන කැම්පස එක මැප් එක කොරියන්න කොහොමත් ගෙවල්ලු යාගෙනක නෑන මේ නිරෝෂණල වගේ නිරෝෂල්ල කරන තුන්ගේලම කාමරය යාගෙන කනවන් කියන මදෑ ලිටම කන්න කොහේ දහන්න මේ බලා මේ මිස්සු අමදෑ මේ ලියෙන් කන්නේ එකදෑ මට කියන නැත්තර මේ කොරියෙන් අය මන් දන්න තරමින් පොඩි දෙයක් කාමරි හදාගත්ත රාමුණයක් වගේ හදාගෙන තමයි කන්නේ ඊට පස්සේ ගොඩක් දුරට එළියෙන් තමයි කන්නේ රෙස්ටෝරන්ට් එකෙන් තමයි කන්නේ අපි හුරු වෙලා තින්නේ එහෙම නෙවෙයි අපි කට්ටිය හුරු වෙලා තින්නේ ලංකාවේ තුන්ගේලම ගෙදරින් කන්න දැන් තියෙන ආර්ථික තත්ත්වෙත් එක්ක අමාරුයි කරන්න ඇත්තම කතාවේකන ආර්ථික තත්තික කරන්න අම අරිවිද වැඩි පද ලියන් කන්න ගියොත් මගේ දන දැන් ලංකාව තියෙනවා මේ ස්ට්‍රීට් ෆෘට් වර්ග තියෙන එක නිකන් ට්‍රෙන්ඩයක් කියලා තියෙනවා එක ජාති තියෙන එක ජාතිය හදල තියෙනවා මංගේතන්නේ පොඩි ගානිදර ලොක ගාටකන් තියෙන ලංකාවට ගිහිල්ලම් බලන්න පුළුවන් එක ගිහිල්ලම පෙන්න්නන්නේ කොහොමද ලදකිව අපේ වෙනස කොහොමද කියලද මෙහ සාමාන්‍යඉතින් චොනම් හයේ ඉඳලා උඩට හය හතාට නමය වගේ වෙනකොට කෑම ගන්න පුළුවන් නිරෝෂන් මනහර කියන්න ඕ ඉතිං දැන් වෙලාවත් රෑ නමය වෙලාව ඉතින් අපි ඔගොල්ලෝ හොඳ වීඩියෝ කරගෙන ඉස්සරහට කැම්පස් එක ගැන සීරියස් වෙන්න බවච්චර එහෙනම් වීඩියෝ කිවර කරනවා මේ නිරෝෂන් මේ කේන්තිර නෙවෙයි කතා කරේ ඇත්තටම හොඳ යාළුවෙක් හොඳ කොල්ලෙක් මේ ඔයාලා කොරියාවට එන්න આવත් ඔයාලට ජීවිතේ දිනන්න පුළුවන් කියලා අනිවාර්යෙන් අපි කියනවා ඉතින් එහෙනම් මං කිව්වා වගේ අර කියපු ටික පහලින් කමෙන්ට් කරන්න මොන වගේ වීඩියෝස් දෝන කියලා චැලෙන්ජ් වීඩියෝස් ටිකක් අපි බලමු කරන්න ඔයාලා මට කරන්න පුළුවන් චැලෙන්ජ් ටිකක් කියන්න අපි දෙන්න කරන්නන්නේ අනිවාර්යයෙන් කරමු එකෙන්ම අනිවාර්යයෙන්